Xamajoni dishiyehu. No togo hingi kuta har goshte anguño yadahti. Nepo esta har kodo. Narbene nardahkate. Hano togo kuta har goshti. Gehnar moyo. Arsu goshti shokwabi. Ne yadahti ponto armo armo yo. Ne nunida zohpa yatunhun anguna. Ne da guhki. Nushta bangan tika to yamehti. Dam at armo yo. Nenu yadahti tani. Geto ponto armo. Nenu yedehte hingi tanga yan año mayo. Danis tingesto hingi poyan año mo. Nunar bede nubi shispabi ar Jesu. Mod himbi bon uteme minen da shispabi. Maga moñ ar Jesu ar hoga mayo. Kangar Jesu bi mengi bi shispabi u. Shamakoni di shehu. Nuga godar goshtigi habu kuta yedehti. Gatu nu togo shizum eto. Numu hingin di tsaka. Maya bene yadahkate. Nenu yadahti himbi yuhte. nuga godar gosti, No togo da yuta har goshti odan paha. Di kutine di pani. Nesta bani da dinga te da zi. Narbe se vi dan pe. Dan hostene da huasti. Hanuga sta eje ga unga arte. Hinge hoga te da gonzi. Nuga godar hoga mayo. Nar hoga mayo anta arte da nyonga ya Hanotogom ego tone hingar mayo. Hingo ya mehti ya da en er Danixtida tsojpya dejti hanunan minyo da fonti habgato dama ngapno togom agoto danishti dama ngeto gerbago hingitu pa anmuite da kaya dejti nuga godar hoga mayo nedi pondi togo madehti nenu madehti ponkagi nehe kanguto ardada ponkagi nenu gadi ponka on nedi antamatega nyonga madehti nebu mara yadehti nu hinge mengu nunan guño nu nun ehe magatsihi Mada mam ho. Nadan huntz imadan ha. Nen adan yo Ko ardada shamo kagin gesto di unga mate. Nega pengi ga honga man agi. Hinto da nyom ga mate. Nuga go di unse. Di pesar tsediga uni. Ne di pesar tsediga honga man agi. Nkabu bi bef kagi madada. Nu ya shodio bi mengi bi nyosh na nyoshna tongesto bi yoshana obi mongar hesu Jesu. me enye. Ndashwin arzondohine shiban peni. yogi kapamazungi ushi hamarami eno nuyatemo hinda tzadamonga natogo dintashkwin artzondohi han artzondohi hinda tzadashokwa yada yagoda